Mi nombre es Henry José Acuña Flores, eh, vivo aquí en la comunidad, tengo 35 años, eh, aquí he crecido, estudié mi primaria aquí en la escuelita de Sontule, eh, luego estudié la secundaria en un instituto de aquí de Miraflor, en la parte alta, más o menos a unos 12 kilómetros de aquí de la comunidad. Este, el estudio aquí ha sido muy difícil, eh, prácticamente los, estudiantes solo se logra sacar lo que es la secundaria, pero hace algunos años este, hemos tenido la oportunidad en la comunidad de tener a través de la cooperativa de mujeres y los grupos que han venido de, tener un fondo de becas donde se han beneficiado un sinnúmero de jóvenes, hijos de socias de la cooperativas aquí en la comunidad de Sontule y tenemos muchos muchas personas que ya ellos son profesionales. Eh, bueno, en mi caso, yo estudié, eh, estudié agricultura sostenible en, un lugar, en una, ciudad llamada Jalapa. ahí estuve en un internado estudiando. Eh, aprendí mucho sobre cómo las prácticas que debemos realizar en las parcelas, cómo trabajar en una en la biodiversidad, tanto con la agricultura como en la parte pecuaria. Este, eh, de esa forma también para poner en práctica muchos conocimientos en nuestra finca. También estudié un diplomado eh, en lo que es turismo para desempeñarme como un guía local y este, este me ha ayudado mucho porque es lo que yo trabajo, todo lo que yo aprendí lo he puesto en práctica y he trabajado aquí en mi comunidad. Tengo ocho años de trabajar como guía en las comunidades con grupos, con, con turistas internacionales, con turistas nacionales y ha sido un logro muy, muy bueno para nuestra comunidad. Este, hemos trabajado mano a mano con las cooperativas de mujeres y siempre buscando el desarrollo para nuestra comunidad. Actualmente estoy estudiando este, un, técnico en agroecología, que esto es más que todo para trabajar en las prácticas de, campo, como en los huertos familiares, y, con, el objetivo de producir nuestros propios cultivos, eh, un cultivo sano, un cultivo sin químicos, y ayudar en la, digamos, eh, en la parte ambiental, de que nuestro medio ambiente sea, sea más aproveche más las, actividades que nosotros realizamos, como rotaciones de cultivo, como eh, la, fertilidad del suelo, algo, bueno, nutritivo y, que, y sin usar muchos químicos. Y la idea pues es seguir aprendiendo cada día más y tratar de poner en práctica, desarrollar proyectos en la comunidad que nos sirvan para el beneficio de nuestras familias.